Добрый день! Сегодня мы расскажем вам о том, как вывести ярлык для пользователя программы TorqueSoft на рабочий стол и сделать так, чтобы он запускался без пароля. Дело в том, что ярлык, который вы можете создать стандартными средствами Windows, будет просто ссылаться на программу, и при входе нужно будет вводить имя пользователя и пароль, что не всегда имеет смысл, если настройки пользователя, например продавца, ограничены и полного доступа к базе у него все равно нет. Для начала откройте TrackSoft, перейдите в пункт меню «Параметры» и выберите пункт меню «Пользователя». Здесь нужно будет выбрать пользователя, для которого вы хотите вывести ярлык. Обратите внимание, пароль для входа в программу есть у всех пользователей, но можно настроить вход таким образом, чтобы пароль вводился автоматически. Если вы не знаете, какой именно пароль у выбранного пользователя, вы можете удалить его и создать заново. Никакие настройки при этом удалены не будут. Проверить, что пароль будет работать корректно, можно по нажатию кнопки «Проверить». Здесь нужно ввести пароль, и если соединение базой данных будет успешно, об этом будет выведено сообщение. После этого нажмите на кнопку «Ярлык» возле имени пользователя. Если вам нужно, чтобы пароль вводился автоматически, нажимаем «Да». После этого нужно будет дважды ввести пароль пользователя. теперь выбираем место на компьютере, где будет находиться этот ярлык. Как правило, это рабочий стол. Готово, можем вернуться к рабочему столу и попробовать запустить ярлык. Как видим, он работает. На этом все, спасибо вам за просмотр и желаем успешных продаж вместе с Торксофт.